ho hoido ho hoido bastas dei epi ton omon en acropeerae hatina he pera e marsipion ho resai u dynatai difterae calyptetai bacterian heiri echei pros sterigma hei sterisdetai hreian techei epodiu Hos autos pistu kai Euphradus sunodoi poru. Tes atrapu charin u chre tes hodu paratrepestai, ei me tribos esti tetrimene. Τα άνοδα καί άμφοδα απατελά esti, καί eis δους χωρίας απατά άγει, χούτος καί χαί τρίμποι, cae ta amphoda. Ero tesato un ho hoidoporos, tus apatontas, poi cre badisdei, cae fulaxato apoton laiston, cae ton klepton, hos en te hodoe, hutos cae toi xenodoheioe, hopu nuctereuei.